ბიუჯეტი და არჩევნები პოლიტმეტრის საზომში საამოფიდობის. ისე ბადონო რატომიდი ხართ? ბადონო რატომიდი ხართ? 2014 წლის ბიუჯეტი. ასახულია თუ არა დაპირებები ივანიშვილის მთავრობის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში. თქვენი ვალდებულება იყო აღებული საარჩევნოდ რომ 100 დოლარის პენსია უნდა ყოფილიყო. იბატონო. შემდეგ პატარა შეგეშალა და 100 დოლარის საპენსიო პაკეტი უნდა ყოფილიყო. ესე თან გააკეთეთ. არა, ეს გავაკეთეთ ჩვენ. გააკეთე საპრეზიდენტო არის ამოწურვამდე იყო ეს ყველაფერი და გააკეთებოდა წელს. პოლიტმეტრში გიგლა გულაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ზურაბ მელიქიშვილი საპარლამენტო უმცირესობა ნაციონალური მოძრაობა. მანანა ნაჭყებია ახალი მემარჯვენეები. მომეხმარე რა. მიდი გადაიყვანე ხალხი, ამა დატრიალდია ხალხი. დატრიალდი მეხელები რა მოგივიდა? დავაი, დავაი, ჩარა მიდი. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ისეთი, როგორც თითოეულ ქვენგანს უნდა, რომ ჩვენი შვილები ცხოვრობდნენ. ჩვენ ძალიან დიდი დამაჯერებლობით გადავდივართ იმ შეტევაზე, რომლიდანაც გამომდინარე გამოვალთ გამარჯვებულებით სამწუხაროდ 76 შეუსრულებელი დაპირება თავსი ჩენს და აისახება სწორედ იმ სირთულეებში, რასაც ხალხი გზნობს და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანას ყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც გააკონტროლებს საურობას. თუ ხელისუფლება მაინც წავა არჩევნების გაყალბებაზე, მაშინ მეიძულებული გავხდები აი ამ ხალხს, თელ საქართველოს დაუძახო რუსთაველის პროსპექტზე წინასაარჩევნო მარათონი და დარჩენილი 6 დღის პრიორიტეტები პოლიტმეტრში გიგლაბარამიძე დემოკრატიული მოძრაობა გიორგი ახლედიანი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა კახაკუკავა თავისუფალი საქართველო გიგა ბუკია საპარლამენტო უმრავლესობა კონსერვატიული პარტია გოგა ხაინდრავა რეჟისორი ენდეთ პოლიტმეტრს 2014 წლის ბიუჯეტი 9 მილიარდ 9 მილიონი ლარი, გასული წლის ბიუჯეტს ის დაახლოებით 260 მილიონი ლარით აღემატება. რომელ სფეროებს ეზრდება დაფინანსება, მოდით ნახოთ დეტალურად. იზრდება ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, სპორტის სამინისტროების ბიუჯეტები, მათგან ყველაზე მეტად მატულობს ჯანდაცვა. 2 მილიარდ 7 მილიონით, განათლება 91 მილიონით, სოფლის მეურნეობა 59 მილიონით. უცვლელი რჩება თავდაცვის პოლიციის ფინანსთა საგარეო საქმეთა კულტურის ლტოლვულთა რეინტეგრაციის ევროინტეგრაციის დიასპორის სამინისტროების ბიუჯეტები. იკლებს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, იუსტიციის, სასჯელახსრულების სამინისტროების დაფინანსება. აკითხვის ნიშნები არსებობს მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით პოლიტმეტრში ერთმანეთის პირისპირ გიგლა აგულაშვილი აგრარული საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე ზურაბ მელიქიშვილი ნაციონალური მოძრაობის შტაბიდან საპარლამენტო უმცირესობა ჩვენ სტუდიაში მანა ნაჭყებია არა საპარლამენტო ოპოზიცია ახალი მემარჯვენეების აღმშვიდობისა ძვირფასო სტუმრებო დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ბატონო ზურაბ საღამო მშვიდობისა და სამებით. ბატონ ზურაბ, ხა როდესაც მე გადავავლე თვალი ასე ზედაპირულადაც ჩანს, რომ რაღაცა სფეროები არის კონკრეტული, რაშიც ახალ მთავრობას აქვს უკვე იმაზე მეტი წარმატება, ვიდრე ყოფილ ხელისუფლებას ჰქონდა თუნდაც 9 წლის განმავლობაში, მაგალითად, ყურძნის თემა. რთველი, რომელშიც რეკორდული რაოდენობა არის ჩაბარებული ამ ეტაპისთვის არსებული მონაცემები. შეგიძლიათ აღიაროთ, რომ ამერ სფეროში მაინც ქართულმა ოცნება მერცელიცაჩი უფრო მეტი მოახერხა ვიდრე თქვენმა ხელისუფლებამ? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ქალბატონო მოგესალმებით თქვენს და მივესალმები დანარჩენ სტუმრებს პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ ეკონომიკა დღეს არის არასახარბიელო მდგომარეობაში ამაზე მეტყველებს ბიუჯეტის ის პროექტი რომელიც რომელთა შემოვიდა საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტში რაც თავისთავად ერთის ხრივ არის აღიარება იმის რომ ნამდვილად არის სახარბიელო მდგომარეობა თუმცა ამავდროულად არც ერთი პროექტი არ არის ჩადებული იმ მიმართულებით, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს. მინდა გითხრათ, რომ მუდმივად ხდება რატომღაც აპელირება იმაზე თითქოს ჩვენ ვართ ჩასაფრებული პოზიციიდან გამომდინარე და ჩვენი პოზიცია სწორედ აქედან არის გამომდინარე თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამას ადასტურებს არაერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ისეთები რომლებიც უბრალოდ შეფასებლები კი არ არიან საქართველოს ეკონომიკის არამედ ჩართულები არიან თავად ბატონ ზურაბ აი რომ დავაზუსტოთ თქვენ ამბობთ რომ არც ერთი პროექტი არ არის ჩადებული ბიუჯეტში რას ნიშნავს არც ერთი მიმართულება არ არის თქვენი აზრით პოზიტივის მომტანი ქვეყნისთვის ისეა აწყობილი ბიუჯეტი? მე უბრალოდ აღვნიშნავ იმას, რომ მდგომარეობა არის ნამდვილად არასახარბიელო, ამას სჭირდება მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მდგომარეობა გაჯანსაღდეს. ქალბატონინო, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ მიმდინარე წლის საგადასახადო შემოსავლები პირველი 9 თვის მონაცემები რავიღო და აქ არის საუბარი ნაციონალური მოძრაობის штаბში დაწერილი ინფორმაცია. აქ არის საუბარი თვითონ ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან აღებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე. პირველი პირველი 9 თვის საგადასახადო შემოსავლები არის 38 მილიონი ლარით ნაკლები იგივე პერიოდთან შედარებით 2012 წლის მასში, როდესაც 600 მილიონი ლარით მეტი არის ასე ვთქვათ დაგეგმილი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, არის თუ არ არის და კითხვა დაისვას, არის თუ არ არის პრობლემა დღეს ეკონომიკაში. ნებისმიერი ციფრი, რომელიც არ უნდა იქნას მოყვანილი დაუშვათ ჩემს მიერ. აღებული არის როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტიდან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებელთა ჯგუფის მონაცემებზე არის დაყნობილი. მინდა გითხრათ, რომ სავალუტო ფონდმა დაახლოებით ორი კვირის წინ განაცხადა, რომ ქართული ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი არის უნდა შემცირდეს. გამომდინარე იქიდან რომ წლის დასაწყისში შეფასებები იყო უпростоრად გასული წლის შემოდგომაზე, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმებოდა, შეფასებები იყო რომ ქართული ეკონომიკა ფასდებოდა 6%-იანი ზრდის პროგნოზით, თუმცა დღეს ეს პროგნოზი უკვე არის განახლებული. ასეგებია, მოდით მოდით თქვენს ოპონენტსაც ვკითხოთ ამ კონკრეტული თემების შესახებ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. შეიძლება ქაუტკანინო და მოусმენ ყურადღებით. ამას ჭირდება ქმედითი ნაბიჯები და კომპლექსური მიდგომა და არა ის რომ არასწორი მაკროეკონომიკური ეკონომიკური ციფრებით შემოტანილი ბიუჯეტზე რაღაც აპელირება და რაღაც თემების წინ წამოწევა. თუმცა ჩემი კითხვა უპასუხოთ დატოვეთ რთულთან დაკავშირებით მოგვიწევს ამ თემაზე. ამ თემას დაბრუნება მოგვიწევს ცოტა მოგვიანებით მაშინ. შეიძლება გიპასუხებ ნამდვილად არ გაუბრივარ და ის რაც ჩატარდება კარგად, ის იქნება მისასალმებელი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენც ამ ქვეყნის შვილები ვარ და ჩვენც ფიქრობთ იმას რომ ამ მიმართულებით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი რომ ქართული გლეხი შრომა იყოს დაფასებული. გასაგებია, თუმცა მე უფრო სხვა რამ ვიკითხეთ. თქვენ უკვე ამბობთ, რომ ჩატარდა კარგად, თუ თუ ჩატარდება კარგად, მაინც ამას ვწანებთ. ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს ის ინფორმაციები, ოფიციალური, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მხრიდან სოფლის მეურნეობის, რომ რთველი ჩატარდა კარგად. ერთი არასაც ხატებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მეორე არის თვითონ განწყობა გლეხების, ბუნებრივია ეს ყველაფერი არსად არ დაიმალება. ჩვენ რაც არ უნდა დაუშვათ, ან თანხმობა განვაცხადოთ, ან წინააღმდეგი პოზიცია დავი უარყავად ბუნებრივია საქართველოს ძალზე პატარაა და თუ კმაყოფილება იქნება ძალიან კარგი იქნება ეს თუ იქნება უკმაყოფილება რა თქმა უნდა დღევანდელ თავრობას მოუწევს დაფიქრება რომ შემდგომში უკეთესად გააკეთოს. კარგი ბატონ გიგლა არის რამდენიმე თემა რომელსაც შეეხო თქვენი ოპონენტი ბუნებრივია სოფლის მეურნეობა თქვენი თემაა და ალბათ მინდა რომ ამაზე გთხოვთ პირველ რიგში გამოხმაურება და შემდეგ რამდენიმე სხვადასხვა საკითხი მაქვს გაქვთ თუ არა უკვე დაზუსტებით ინფორმაცია რა რაოდენობით ყურძენია ჩაბარებული და გლეხების უკმაყოფილება თუ არსებობს რა მიმართულებებში რა თვალსაზრისით ამ მოგესალმებით, მივესალმები სტუბრავს სტუდიაში და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ოპონენტს ასეთი პოზიციისათვის, რომელიც არ გამოირჩევა ობიექტურობით, და განსაკუთრებით გაუჭირდა მას პოზიტივების დანახვა და შესაბამისად მე მარტივად ვეცდები მოქალაქეებისთვის გასაგებიენი თქვა რომ დანაპირები ჩვენი სოფლის მეურნეობის სექტორში და არა მარტო აქ ძალიან კარგად მიმდინარეობს და განსხვავებით ჩვენი წინამორბედებისაგან რომელმაც თავიანთი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა დაიწყეს ა ბადაგონის ქარხანაში ღვინის დაღვრით დაიწყეს რთველის გენერლების დანიშნით და წარუმატებელი კამპანიებით, მაგალითად გეტყვით რა, გასულ წელს 52000 ტონა იქნა სამრეწველო გადამუშავებაში და აქედან სახელმწიფომ შეიძინა 65%. ანუ 35000 ტონა ყურძენი მიიღო სახელმწიფომ. ესე იგი ეს ფული სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან აიღო და ბიუჯეტის ფული დახარჯა. წელს მარტო კახეთში 84000 იქნა გადამუშავებული ისე რომ სახელმწიფომ შეიძინა 84000 ტონა ყურძენი სახელმწიფომ შეიძინა მხოლოდ 15% შესაბამისად ეს პროცესი მიდიოდა 7-დან წნარად 79 კერძო კომპანია იყო ჩართული ამ საქმეში 2-2 მხოლოდ სახელმწიფო და ეს 15%-ით ჩაბარებული იქნა არაკონდიცირებული ყურძენი, დანარჩენ ყურძენზე მოთხოვნა იყო მაღალი, ფასი იყო მაღალი, ფასი დაფიქსირდა რეკორდულიც კი. რამდენი? მაგალითად ალექსანდრეულზე და მუჯურეთულზე ფასი 8 ლარზე ავიდა. საფერავზე 2 ლარი და 40 თეთრიც კი დაფიქსირდა. ბოლოს უკვე პიკზე აღარ იყო შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მოსავალი აღარ იყო, რაც იყო მიიღო ქარხნებმა. უფრო მეტიც, აი პიკზე იყო ზოგიერთი დღე, როდესაც 4500 ტონა ერთი დღის გადამუშავების ნორმა იყო. საქმე რა შეა, იცით რომ ოპონენტებს ერთი რამე ავიწყდებათ რა. აა ობიექტურობა მოითხოვს, რომ ალბათ, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს მათი ტაქტიკური შეცდომა და შეიძლება სტრატეგიული შეცდომაც, რომ მარტო უარყოფითი დაინახონ, ან მხოლოდ ხარვეზები ეძებონ, მაგრამ ისეთი წარმატებული სფეროც კი, როგორიც სეფრის მეურნეობა, რომელშიც, არ ვიცი, სოფლად არ დადიხართ, ადამიანებს არ ხვდებით, მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს არ ხვდებით, ეხლა ხო საარჩევნო პერიოდია. მე დავდივარ მაგალითად და ხვდები და ვიცი რომ ჩვენი ფერმერების, ჩვენი გლეხების მარნები და ბეღელი გაივსო, იმიტომ რომ საგაზაფხულო ხნის პერიოდში 2006 წლის შემდეგ ნათესი ფართობების რაოდენობა საქართველოსში მცირდებოდა კატასტროფულად, ვექტორი რო აიღოთ ის მოკლედ თქვენ მაყოფილი ბრძანდებით იმ შედეგით რომელიც ამ მიმართულებაში დადეთ ამ შემოდგომას იცით რა არის მე კითხვა კარგად ვერ გავიგე თუ შეიძლება გავიმეორო ვაყოფილი ბრძანდებით მე თქვი შედეგით რომელიც სოფლის მეურნეობის კონკრეტულად გავიგე გავიგე გავიგე თველის დროს აჩვენეთ არა მარტო თველის დროს მე მინდა დავინახო ტენდენციები იმ ერთი წლის განმავლობაში რა რა პროცესებიც მიდოდა სოფლის მეურნეობაში საგაზაფხულო ხნებიდან დაწყებული დაბალ პროცენტიანი სასხებით გაგზელებული ლიზინგის კომპონენტის შემოტანი გაგზელებული შემდეგ თველის კომპონენტით შემოტანილი მე-6 იქნება ციტრუსების კომპონენტით შემოტანილი არის გასაღების ბაზრების დივერსიფიცირების თვალსაზრისით 5 მილიონს ვარაუდობდით ხოლოთ რომ გავიდოდა მაგალითად რუსეთის მილიონ მიმართულებით ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები 10 მილიონ 10 მილიონ ბოთლამდეა უკვე გადატვირთული. მინერალური წყლებში უბრალოდ არ გვაქვს უკვე იმისი რესურსი, რომ მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. პარალელურად ჩვენ არ ვთვლობთ, რომ მაინც და მაინც იყოთ მიმართული ამ რისკიანი ბაზრისკენ, მეწარმეებს ვეუბნებით გულახდილათ ამას, ვართ მათთან დიალოგის რეჟიმში და პარალელურად მუშაობთ სხვა მიმართულებითაც ანუ სხვა ბაზრების ათვისებისკენაც რომელიც ასევე საინტერესო იქნება ჩვენთვის ეს ყველაფერი გულისხმობს რა ამასთანავე მე ვახსოვს ეკონომიკური საკითხებზე დებატების დროს პარლამენტში გვისაყვედურეს რომ იმპორტი შემცირდა იმპორტის შემცირება ნიშნავს რომ პროდუქტებს ჩვენ აქ ვაწარმოებ და სამუშაო ადგილები იქნება სასურსათო სფეროში 80%-ია ჩვენი კალათის ანუ იმპორტირებული პროდუქტებით ბუნებრივია ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იქით რომ იმპორტი შევამციროთ და იმპორტ ჩანაცვლებით პოლიტიკას გავაგრძელებთ ბანოგი გამოდით მიცეს საშუალება თქვენს ოპონენტს ბატონ ზურაბს გამოგეხმართ შემდეგ ქალბატონი მანა ბატონ ზურაბ ამ თემებზე რაც წამოჭრა ბატონმა გიგლამ ქალბატონინო გიჭირთო გიჭირთ დანახვა პოზიტივის აი ესე დგას საკითხი ბატონო მე პასუხი გავეცი თქვენს შეკითხვას და პირველ რიგში ჩვენ მე მგონი დღეს შევიკრიბეთ ეკონომიკაზე ზოგადად სასაუბრო და კონკრეტულ მიმართულებებზე თუმცა ჩემი ოპონენტის მხრიდან ხოლოდ ყურადღება გამახვილებული იყო თქვენს კითხვაზე რთველთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რთველს, მე მგონი მე ძალზედ კაფიოდ გავეცი პასუხი. რაც კარგი დაკეთდება, ის არ არის მხოლოდ კარგი ჩემთვის, ან კარგი ქართული ოცნებისთვის, არის კარგი მთლიანად ქვეყნისთვის და ამის შემფასებელი არის პირველ რიგში ქართველი გლეხი თუ ეს ეხება დაუშვათ სოფლის მეურნეობას და ნებისმიერ სხვა საკითხში ჩვენი მოქალაქეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ზოგადად ეკონომიკაზე каза да мис, а се откат. რა თუ რა კონდიციაში იმყოფება ჩვენ ვაცხადებთ სამსახათრო დღეს ეკონომიკა არის ცუდ მდგომარეობაში რომ საгадаსახადო შემოსავლები მცირდება რომ სამიდან დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან თვითონავე აღიარებენ უკვე ბიუჯეტის პროექტით რაც შემოიტანეს 134 მილიონი ლარით ნაკლები დაგეგმეს ვიდრე წლევანდელი შეუსრულებელი გეგმა მე მინდა დავსვა შეკითხვა ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელსაც არ გვაქვს არც ნავთობი და არც გაზი და არც აქედან შემოსავლები ამაზე ხო გავთანხმდებით ყველანი. ერთადერთი და ძირითადი რა რითაც ივსება საქართველოს ბიუჯეტი, საიდანაც შემდეგ პენსია უნდა დარიგდეს, ხელფასი უნდა დარიგდეს, გზა უნდა გაკეთდეს, ეს არის საгадаსახადო შემოსავლები. საгадаსახადო შემოსავლები მცირდება. თქვენ რო აიღოთ მონაცემები და რო გადახედოთ წლების განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით 2008 წლის ომიდან გამომდინარე და სოფლიო ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე 2009 წელს დანარჩენი წლების განმავლობაში ვერ ნახავთ ვერც ერთ წელს, როდესაც საგადასახადო შემოსავლები არიზდება ან 25%, ან 10%, ან 15%. ჩვენ, როდესაც ხელისუფლებაში მოვედით, საგადასახადო შემოსავალი იყო 350 მილიონი ლარი. როდესაც დღეს არის საუბარი რომ ბიუჯეტიდან ჩვენ ამას ვაფინანსებს და იმათ ვაფინანს იმას ვაფინანსებთ, ჩვენ საგადასახადო შემოსავლები აა ვის შესაძლებლობა ქვეყანას დაუტოვეთ დაახლოებით 6 მილიარდ 900 მილიონი. დღეს დღევანდელი მთავრობა 6 მილიარდ 900 მილიონის მობილიზებას ვერ ახორციელებს. ეს არ არის ბრალი საგადასახადო ორგანოების თანამშრომლებს. ეს არის ზოგადად მიდგომის. შესაძლოა ჩვენ თავაზობ და არაერთი შეთავაზება გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩემი მხრიდანაც დათო ბაქრაძის მხრიდან, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის მხრიდან, რომ აუცილებელი არის კომპლექსური მიდგომა, მათ შორის პირველ რიგში უარი უნდა ვთქვა თელიმ რეგულაციებზე, რომელიც დაუფიქრებლად შემო მოდის ბატონი გიგლა აგერ აქ არ დამომირცემს ტყუილის თქმის საშუალებას როდესაც იხილებოდა მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებული საკითხები მაშინვე მე ვთხოვდი რომ არ შეიძლება ესეთი მკაცრი რეგულაციის დაწესება რომ რა მოტივაციაც არ უნდა ასაზრდოებდეს ამა თუ იმ ინიციატივას ეს აშინებს ინვესტორს არ შეიძლება როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ საერთაშორისო აი მაგ სავალუტო ფონდმა 2.5%-იანი ზრდა დააფიქსირა და ამაზე რო იცით რა შეიძლება კარგად არ აქვს დათვლილი მე რე კიდე კარგად დაითვლიან ეს ყველაფერი აკარგვინებს საქართველოს როგორც მოქმედ ინვესტორებს, ასევე აკარგვინებს პოტენციურ ინვესტორებს. ამაში მთლიანად ოპოზიცია, ხელისუფლებაც ყველა უნდა გავერთიანდეს, თუ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ხო ვიცით, რომ შემოსავალი მხოლოდ მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტში იქნება აქედა, საგადასახადო შემოსავლები. როდესაც საუბრობთ, რომ ცირდება სამუშაო ადგილები, დამატებითი ღირებულების გადასახადი არის პირდაპირი მაჩვენებელი კითხეთ ნებისმიერ ეკონომის თუნდაც დამწებ ეკონომის დამატებითი ღირებულების გადასახადი არის ლაკმუსი თუ რა მდგომარეობა გაქვს შენ ეკონომიკაში და გექნება თუ არ გექნება სამუშაო ადგილები როდესაც გაქვს გარღვევა დამატებით ღირებულების გადასახადში მაგ დროს ის კი არ უნდა იყოს პასუხი რომ ესენი ნაციონალები არიან და 9 წელი ხელისუფლებას მართავდნენ არამედ უნდა მოხდეს გაანალიზება აღნიშნული სიტუაციის იმიტომ რომ ეს ხო ხანა ყველასი არის განურჩევლად პარტიის და მომხმარებელი ჩვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილების არის ჩვენი ნებისმიერი მოქალაქე რომელიც ელოდება სამსახურს ელოდება შემოსავალს ელოდა და ელოდება ალბათ შეიძლება ასე თქვათ ალბათ ალბათ ზურაბ თუნცა ბატონინო მე ხა შემიძლია ნებისმიერი სტატისტიკური ინფორმაციით გითხრათ რომ ბერმა მიიღო მაგრამ სამწუხაროდ ბერმა ვერ მიიღო ასე გებია ბატონო გიგლა ვიდრე გადმოვიდოდი თქვენთან მართავრობამ დაპირების მიხედვით მე მგონი წელს უკვე ყველა დასაქმებული ყოფილიყო ას ქარხანას თუ გავიხსენე ბატონ გიგლა გადმოვა თქვენთან აუცილებლად თუმცა მანამდე მინდა რა საპარლამენტო ოპოზიცია ჩართ დისკუსიაში ხალხთან მანანა თქვენ უსმენთ ხა მხარეებს ორპოლუს თქვენი პარტიის ხედვით და ზოგადად ექსპერტიზით როგორ ხედავთ ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თუ არის ნათელი წერტილები რომელიც პერსპექტივის მეტ ასე ვთქვათ ოპტიმიზმს იძლევა მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ასე ერთნიშნულოვნად შეფასება რომან ერთი მხარეა, მართალიან მეორე მხარე ტყუის, რა თქმა უნდა არ შეიძლება. რაღაც სიმართლის მარცვალი არის ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც. უნდა თუ არ უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას ცხადია ეკონომიკა ფასდება რაღაც გარკვეული მაჩვენებლების მიხედვით და პირველ რიგში მოსახლეობის კეთილდღეობის თვალსაზრისით. ამიტომ მე ვისურვებდი რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ არ გაიმეოროს ძინა ხელისუფლების შეცდომა, რომელიც სწორედ აი ასე ხდებოდა ოპოზიციის კრიტიკას და არაკონსტრუქციულად არ იყო განწყობილი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი დაენახა კარგად და სადაც ოპოზიცია თქვა წორა დაძლევდა შენიშნებს იმის გამოსწორებაზე ემუშავა. ეხლა მოკლედ რო ვთქვა რა ვითარება დღეს ამ თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა მე არა მაქვს პრეტენზია რომ ეკონომისტი ვარ, მაგრამ როგორც პოლიტიკოს შემიძლია გარკვეულწილად შევაფასო არსებული ვითარება. თით მონაცემები 2012 წლიდან უარესდებოდა, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ამიტომ გარკვეულწილად, როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება ამას ამბობს, მართალია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეკონომისტებს ეს ციფრები დადებული აქვს და უნდა თუ არ უნდა ეს ციფრები ამაზე მიანიშნებენ. დღეს მე მგონი იმაზე საუბარი ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო თუ დამთავრდა ამას აზრი არა აქვს. დღეს ჩვენ გვინდა რა გვაქვს და რაც ყველაზე მთავარია, რა გვექნება, იმიტომ რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მართლაც ელოდება იმ დაპირებელ კეთილდღეობას და ნუ როგორც წესი, ადამიანები ძალიან დიდხანს ვერ იცდიან და სწორიც არიან, რომ ვერ იცდიან. აი საარჩევნო ვადასთან დაკავშირებით ერთი წელია გასული, თქვენ რამდენად 4 წელი. სწორად მიგაჩნიათ პირველივე წლის ბოლოს, თქვა ყველა რა თქმა უნდა, პირველივე წლის ბოლოს არ უნდა მოთხოვოთ, რა თქმა უნდა. ხადია ვერ შეასრულებს პირველივე წელს, მაგრამ ტენდენცია, გარკვეული ტენდენცია უნდა იკვეთებოდეს და პირველ რიგში მე შემი შეუძლია უსაყვედურო დღევანდელ ხელისუფლებას და უთხრა რამდენიმე რამ. არის საკითხები, რომელსაც ჭირდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნება და შეიძლებოდა ამ პოლიტიკური ნების გამოხატვის შემთხვევაში ჩვენ ბევრად უკეთესად წაგვეყანა საქმე. პირველ რიგში, იცით, ის მესიჯები, რომელიც ბიზნესს უნდა გაეგო და ბიზნესმენს უნდა გაეგო, რომ თქვენ შეგიძლია თავისუფალი კონკურენციის პირობებში იმუშაოთ, თქვენ არავინ არ შეგეხებათ, სახელმწიფო თქვენ ხელს შეგიწყობთ და წაგახალისებთ, აი ეს მესიჯები ბიზნესს არ გაუგია. პირიქით, მე თუ მკითხავ, დამძიმდა ამ თვალსაზრისით ვითარება, იმიტომ რომ პრემიერ მენეჯერმა განაცხადა, რომ ის მიდის, ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი და დამაბნეველი და ბიზნესისთვის, რომელიც ისედაც არ იძლეოდა იმპულსებს და იყო მოლოდინის რეჟიმში, ეს მოლოდინის რეჟიმი კიდევ უფრო გაგრძელდა, იმიტომ რომ ისინი ელოდებიან, როგორ განვითარდება ქვეყანაში მოვლენები, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი და ეს ყველაზე მეტად ურტყამს ბიზნესს, როდესაც ის არ არის გარკვეული, ვერ იგებს დასადარებთ ხალბატონმა, რაც ამას ბრძანებთ ბიზნესი უკეთეს გომარეობაში იყო მანამდე. რა თქმა უნდა, არისო, ვერ შევადრი, რა თქმა უნდა, ბიზნესი იმყოფებოდა ტერორის პირობებში. ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ყოველთვის საუბრობდით, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არ არის გაცხადებული, რომ ბიზნესამდე მივიდეს სწორი მესიჯი და ბიზნესი იყოს მშვიდად და წყნარად და მას შეეძლოს ინვესტიციების დაბანდება. შესაბამისად, არ იზრდება ინვესტიციები ქვეყანაში. მოდით ვაღიაროთ, რომ ეს მართლაც ასეა და ვეძებოთ ამის მიზეზები. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, იცით, ინვესტორი არ მოვა და არ ჩადებს თანხას, თუ ის არ ხედავს, რომ ქვეყანაში სტაბილური ვითარებაა და თუ ის არ ხედავს, რომ შემდეგი მესიჯი რომელი არ არის, ეს არის წახალისება ბიზნესის. ახალ მემარჯვენეებს ჩვენს პროგრამაში ქონდა საკმაოდ სერიოზულად დამუშავებული ეს თემა. მე ახლა ვიცი რომ გიგლა შემედავება და მეტყვის რომ აი ჩვენ თქვათ შევქმენით IAPI კრედიტის პროგრამა. ამ IAPI კრედიტის პროგრამი დაფინანსებულია დაახლოებით 60-მდე საწარმო და თუ გავშიფრა ჩვენ ამ საწარმოების შინ როგორი საწარმოებია ესენი? აქ დაახლოებით უმეტ 2003-2004 წლებში დაფუძნებული საწარმოებია. ანუ სტარტაპისთვის, ანუ ეკონომიკის დაწყებისთვის, ბიზნესის დაწყებისთვის სახელმწიფოს ჯერ არ შეუქმნია შესაბამისი პირობები და კიდევ ერთ დავამატებ რა გახდა იმის პოლიტიკური ნების გამოხატვა რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური შეიქმნა შეიქმნა შესაფერისი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ეს ხომ იყო დაპირება ეს ხო იყო არა მხოლოდ ქართული ოცნების დაპირება არამედ თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია საუბრობდით ამაზე გავიდა ერთი წელი და ამ თვალსაზრისით არა მადლობა აი ბატონ გილას მინდა სწორედ ამ კითხვით მიმოხო პირველ რიგში სად არის დაპირებული ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ბატონ გიგლა მაგაზეც გიპასუხებ და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მანანას э, მართლაც კონსტრუქციული ტონალობისთვის სიამოვნებით э, მართლაც მზად ვართ კონსტრუქციულ რეჟიმში განვიხილოთ პრობლემები, იმიტომ რომ პრობლემები არის ქვეყნის და არა დაუშვათ ამა თუ იმ პარტიის. ან ძალაუფლების რომელიმე ეშელონი. საქმე რა შეა, იცით? როდესაც ბორბალი ბრუნავს, მის გაჩერებას უნდა დრო, იმიტომ რომ ინერცია მაინც უცებ გაჩერება არის ძალიან მკვეთრი შეიძლება უარესი შედეგების გამომწვევი და შემდეგ ის გაჩერებული ბორბალი თუ უნდა ავძრათ, პროცესი, ესე იგი, სათანადო სიჩქერის ასევე მოითხოვს გარკვეულ დროს. ეხლა უყურეთ, უკუგუმან ბრუნავი ბორბალი მე არ ვიცი შეიძლება ზურ არ დამეთანხმოს, მაგრამ როგორც ჩანს მანანა იზიარებს ჩვენ პოზიციას, რომ ბიზნესის სექტორში ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო წინა ხელისუფლებაში და ჩვენ გავაჩერეთ ნელა-ნელა უკუღმა ბრუნავი, ბორბალი და დაიწყეთ მისი აძვრა. ხელახლა სწორი მიმართულებით, ხო? ძალადობის თავისუფალი კონკურენტული ბაზარში განვითარების საძლევლობა მივაჩით მას და ბუნებრივია, რომ აა ბიზნესი ჭირდება სწორ გზაზე დადგომისათვის გარკვეული დრო. ამ ოსუნთქვის საშუალება უნდა მისცემოდა მას, და ამის გარდა სახელმწიფო სტრუქტურები იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს პირველი 6 თვე პრაქტიკულად მოუნდა ვითარების დალაგებას, გაჯანსაღებას, ტენდერების გამოცხადებას, პირობების დადგენას, მათ ჩატარებას და წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო სამუშაოები. ეხლა სადაც არ უნდა გაიაროთ საქართველოს სოფლად რაიონში, ყველგან მიდის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ბუნებრივია ეს პროცესი დადებითად აისახება იმ სტატისტიკურ მაჩვენებელზე, რომლებზეც ხშირად თუმცა ინფრასტრუქტურული პროექტები ნაკლები თანხით არის დაფინანსებული მომავალი წლის მომავალ წლის ბიუჯეტში. იცით რა არის? მოდი მე მინდა ერთი დეტალი გითხრათ. ბიუჯეტი მართლაც გაიზარდა 2003 წელში, რაც э, წინა ხელისუფლებამ ჩაიბარა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით რაც მიიღო და რაც მე ჩვენ გადმოგვება რა, რა თქმა უნდა, არის უზარმაზარი სხვაობა ამ ამ э, სფეროში, ხო? მაგრამ საქმე რა შეა, იცით? მათ დაავიწყდათ ვისთვის არის ეს ბიუჯეტი და ვისი არის ეს ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არ იყო ადამიანისათვის და ჩვენი ბიუჯეტი, რომელიც არის სოციალურად ორიენტირებული, იქ არის მიმართულებები. მაგალითად, მე არ ვიტყოდი, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის. ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგალითად, მომავალი წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობის სექტორში 130 მილიონი ლარი დაიხარჯება სადრენაჟო სისტემებისა და სარწყავი სისტემების მოწესრიგებისათვის. ეს რას ნიშნავს? თუ მაგალითად მიმდინარე წელს 70000 ჰექტარი იქნა დამატებით წყალუზრუნყოფილი, მომავალ წელს კი კიდევ უფრო მეტი ფართობი იქნება და შესაბამისად ჩვენი თითოული ფერმერის გლეხის შრომას ფასი მიედება მიეცემა მეტ პროდუქციის წარმოება შეძლეს მეც გაყიდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ბატონო გიგლა ჩვენ ბევრი დრო არ გვაქვს ამიტომ კონკრეტულ თემებზე მინდა უფრო მეტი დეტალ დეტალი შეგვძინოთ თქვენ რატომ არის თქვა რასაც უჩივის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახლა ჩვენს ეთერში ნაკლები მობილიზაცია შემოსავლების ბიუჯეტში. ის ამბობს, რომ 9 თვის განმავლობაში 38 მილიონი ლარით ნაკლებია შემოსავლების თვალსაზრისით, ასევე დღეგდან უკვე ნაკლები დაგეგმეთ მომავალ წელსაც შეგუებულები ხართ იმას, რომ შემოსავლები პრინციპში როგორც ჩანს ნაკლები იქნება კიდეც. ეს რას უკავშირდება? ჩვენ არ ვიტყუებით, იცით, რაც თავარია, მინდა მე გითხრათ კალდონინო, თუ გახსოვთ, არაერთხელ გითხავს თვითონ პრემიერსაც უთხავს იმ დინამიკის შესახებ, რომელ დინამიკასაც ჩვენ პირდებოდით ხალხს და რომელსაც შევასრულებთ. პირველი წელი, მეორე წელი, მესამე წელი და შემდეგი პერიოდი, ხო? შესაბამისად, ის პროცესები, რა პროცესებიც ახლა მიდის ქვეყანაში, ანუ ძალიან ძნელი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუშაობის სტილი, მეთოდები, ბიზნესთან ურთიერთობისა, საწარმოსთან ურთიერთობისა განსხვავდება აბსოლუტურად. სხვათა შორის, უკაცრავად აი მანანამრო თქვა 60 საწარმო, არა მანანა 250 საწარმოა უკვე და დაფინანსებული მეორე და მესამე კომპონენტში დაბალპროცენტიანი შესხების აქედან 200-მდე საწარმო, ეს არის ძველი საწარმოები, უკვე მოქმედი საწარმოები, რომელიც იყო, ან იყო გაჩერებული და რომელთაც ტექნიკური გადაიარაღება ან დამატებითი ინვესტიცია მიიღეს, იმისათვის რომ ბიზნესი განავითარონ უკეთესად და არის 50-ზე მეტი ახალი საწარმო და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება, მინდა გითხრათ, და ახალი ფონდი, რომელშიც არის ცალკე კომპონენტი ვენჩერული კაპიტალის, ანუ სარისკო კაპიტალის, ზუსტად იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ ამ სფეროს ზუსტად ვაქცევთ ყურადღებას. მე მახსოვს ეკონომიკური დებატების დროს ზოგიერთი ჩემი ოპონენტი კოლეგა იცინოდა რომ გიგანტური საწარმოები არ შეიქმნა საქართველოსში. საქმე რაშია ჩვენ ზუსტად რომ საშუალო მცირე ბიზნესის განვითარების სექტორში უნდა შევქნათ რაც შეიძლება მეტი დივერსიფიცირებული საწარმო და როდის როდის ბატონო გიგლა ეს არის იქნება ეს პროცესია შეგეთხოვეთ უმეტეს წინასაარჩევნოთ 240 საწარმო უკვე არის დაფინანსებული, მაგრამ დიდი ნაწილი მოქმედებს. მე ადრე შევთავაზე კოლეგებს, რომ ვისაც სურვილი აქვს, მე შემიძლია მათთან ერთად მოვიარო იმ ადამიანებთან, ვისაც შეუძლია რომ ჩვენ გვიმასპინძლოს და დავათვალიერებინო, თან იცით რა არის, დავიღალე უკვე აი ამ კრიტიკით. მე მგონი ეს კრიტიკა არ არის. ბატონ ზურაბს აქვს გამოხმაურება, გისმენთ ბატონ ზურაბს. კი ბატონო, მე მინდა ორივე თემას ხალოტონინო მე მინდა ორი თემა შევეხო პირველი ის რომ თითქოს 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის დროს უკვე ეკონომიკა უარესდებოდა მინდა გითხრათ რა ეს ორგანიზაციები რომლებიც არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები მათი შეფასება იყო რომ 2012 წლისთვის 6%-იანი ზრდა უნდა ყოფილიყო და იყო და 2013 წელს საქართველოს უნდა ყოფილიყო 6%-იანი ზრდა თუმცა ეს აღარ არის და ვერ ხდება. ამიტომ ვამბობ ჩვენ და აქ არის ჩასაფრების პოლიტიკა, აქ არის ის რომ თავრობამ დღევანდელ პირვანდელმა ხელისუფლებამ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც გააჯანსაღებს ქართულ ეკონომიკას. რაც შეეხება თვითონ საწარმოებთან დაკავშირებულ საკითხს, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ჯერ ერთი საუბარი მუდმივად ხდებოდა და იყო და დაპირება იყო ას ქარხანასთან დაკავშირებით, როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ან ბანკი დაუშვათ რომელიმე საწარმოს ან საოჯახო მეურნეობას დააფინანსებს და ამას სახელმწიფო კრედიტს დაუფარავს, ეს არის ერთი მიმართულება, მაგრამ კონკრეტულად აქ საუბარი იყო 100 ქარხანაზე. მე მინდა გითხრათ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, აი სულ დღეს ვკითხულობდი და თუ მან გაქვთ საშუალება შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით ამოიკითხოთ, თუ არ ვთები news g-ზე, როდესაც ჟურნალისტებმა მიაკითხეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განხსახორციელებელ პროექტებთან დაკავშირებით, პასუხი იყო რომ საკითხი არის კონფიდენციალური და თვითონ მეწარმეების შეთანხმების გარეშე ამას ვერ განახორციელებენ. ამასაც თავი დავანებოთ. საუბარი არის რაზე? აა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რომ მთლიანობაში ბიუჯეტი არ არის ორიენტირებული დასაქმებაზე თქვენც აღნიშნეთ ხალბატონო რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არის ნაკლები ვიდრე 2012 წელს როდესაც ჩვენ 2013 წელს ბოდიშით 2013 წლის განმავლობაში როდესაც ჩვენ მუდმივად ვახსენებდით ამა თუ იმ პროექტის ამოქმედებაზე დაფინანსებაზე ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესრულებაზე მუდმივად იყო სხვადასხვა ბრალდებები ამა თუ იმ პროექტის მისამართით და აღნიშნული პროექტები ადგილიდან არ იძროდა. ნაცვლად იმისა საუბარი კი არ უნდა ყოფილიყო, დაუშვათ ბაქო მის ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის სამუშაოებზე, რომ ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ასე ვთქვათ, რამდენად შეუშლიდა ხელს ფოთის პორტის არსებობას და არარსებობას. არამედ აქ სამუშაოები უნდა გაგრძელებულიყო. როდესაც ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ თბილისი თბილისის э, რკინიგზა, შემოვლით რკინიგზა უნდა გაკეთებულიყო და თბილის ახალი სუნთქვა უნდა შემატოდა თბილისში, თბილისის შუა გულში ახალი დასაქმების ობიექტები, მაღაზიები იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი ობიექტები იქნებოდა, რომელიც ჩვენს ადამ მოქალაქეებს დაასაქმებდნენ. სწორედ ამ მიმართულებით ჰქონდა э, ჩვენ საუბარი, თუმცა ყოველთვის პასუხი ისმის პოლიტიკურ ჭრილში. ეკონომიკას ნაკლებად უყარს ეკონომიკა სჭირდება პოლიტიკური ნება, თორე პოლიტიკა ნაკლებად უყარს. რა გაქვთ, რა გაქვთ საქმეები თქვა იმ სფეროების მიხედვით? მიხედვით უკაცრავად რომ ჩაგეჭერით, რომელიც რომის დაფინანსებაც მატულობ ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა. რაც შეეხება ჯანდაცვას კონკრეტულად. აქაც გაქვთ კონკრეტული შენიშნები? აი ჯანდაცვას რაც შეეხება. აა აქ თანხები მატულობს მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ 2013 წელს როგორც იყო დაგეგმილი 150 ლარიან პენსიასთან დაკავშირებით, ის იყო სექტემბრიდან და იქ იყო რამოდენიმე თო გათვალისწინებული, ხოლო 2014 წელს უნდა იყოს მთელი წლის პენსიის ოდენობა გათვალისწინებული. აი ეს არის ის ნაზარდი ამ ასიგნების, რასაც თქვენ მათ ნახულობთ. ბატონ გიგლა, შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ? თავარი არის ის, რომ პენსია არ იზრდება არც ერთი თეთრით. არც ერთი თეთრი ხელფასი არ ეძება რიგით პოლიციას. პირდაპირ მინდა დაუსვა კითხვა ბატონ გიგლას. ამოიღეთ ნებისმიერი ინფორმაცია ამ წლების განმავლობაში. არ ყოფილა არც ერთი წელი, რომ რიგითი პოლიციელისთვის ხელფასი არ გაზრდილიყო. მით უმეტეს, გაზრდილი კრიმინალის ფორმა. მადლობთ, მეცეც საშუალება გამოხმაურების. ის მე ბატონო გიგლათ, ჩვენ ბევრი დრო აღარ გვაქვს. ბატონო ზურა, ბატონო ზურა, რა. იცით რა არის, ასეთი შეთავაზება მჩება, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ. როდესაც თქვენ ასე მელაპარაკებით, რომ ქვეყანაში გაზრდილია კრიმინალი, რამის არის ახლა ქუჩაში გასვლის გვეშინია? კი, ბატონო გიგლათ. მართლა? გეშინია? ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ასე. რატო გეშინია, ბატონო ზურა? ქვეყანაში ნამდვილად არ ცხოვრობ. როგორ ქვეყანაში არ ცხოვრობთ? 100 ახალი ქარხნის მოიცეთ, მოიცეთ, მოიცეთ. ეთი წამით რა. 100 ქარხანა, 60 ქარხანა, აკა ციფრებში რაღაც რაღაც სხვაობა შეიძლება. ბატონო, 60 იყოს, არ არ დავეთ. მე გითხარით, მე გითხარით, მაგაზე პასუხი გაგეცით, მაგრამ მოდით რა თემიდან, ნუ გამეკეცით თემიდან, უკაცრავად ჩვენ კონსტრუქციულ რეჟიმში ვლაპარაკობ და მოდი, თქვენ გზნობთ ქვეყანაში კრიმინალის მატებას? თქვენ ამის თქმა გინდა და ქვეყანაში ვითარება საგანგაშოა? რა არის, მე რას გზნობ? თავარი არის რა ზგზნო აბა რის საფუძველზე აცხადებთ ეხლა რომ ქვეყანაში საგანგეშო ვითარებაა კრიმინალის თვალსაზრისით კრიმინოლოგი ხარ ერთია როდესაც კრიმინალთან დაკეხა არ მინდა რომ თემა შევცვალო და გადავუხვიო მაგრამ თქვენ შემოიტანეთ ეს თემა როდესაც კრიმინალს ასე ვთქვათ სტატისტიკური ინფორმაციებით ავცელებთ მაგრამ სტატისტიკა ყველაზე კარგი კრიმინალთან დაკავშირებით იყო შევარდნაძის პერიოდში არა არა ბატონო ზურავ ამ სტატისტიკის არ გჯერათ იმ სტატისტიკის გჯერათ ამ ციფრების ჟონგლიორობა შეგიძლიათ იმ ციფრებით არ შეგიძლიათ პროგნოზთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე და კრიმინალის სტატისტიკაზე მაშინ თქვენ თქვენი სტატისტიკა ეკონომიკასთან დაკავშირებით არის სამხრივი და არაკომპეტენტური და გეტყვით რომ ციფრები რიცხვები რომლებზეც ვლაპარაკობთ ამასთან დაკავშირებით ჯერ ეს ბატონო გიგლა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ არაფერს არაფერს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ოდარხადურსაც რომელმაც ასევე არაკომპეტენტური მიწოდა ბიუჯეტის საკითხებში თუმცა მე პარლამენტის ხდომაზე განვაცხადე თუ ვინ არის არაკომპეტენტური ზურა თქვენთვის არ მეთქვა თქვენ ხართ არაკომპეტენტური მეთქვა ზურა შეთქმაში ეს გაირკვევა არჩევნებიდან თვენახევრის განმავლობაში როდესაც ბატონო გიგლა მომსწრე ვიქნებით გეუნებით ადამიანურად ვიქნებით მომსწრე იმის რომ თავრობა შემოვა საქართველოს პარლამენტში 2013 წლის ბიუჯეტის სრულები, სადაც იძულებული იქნება, რომ 400 მილიონით მინიმუმ შეამციროს საგადასახადო შემოსავლები. და ეს უკვე იქნება ფაქტი და ეს სწორედ ის რომ ჩასაფრებაში არ იყოს ჩათვლილი შემდეგ უკვე ჩვენს მიერ ნათქვამი აღნიშნული სიტყვები გეუნებით წინასად ეს უკვე გითხარით თვენახევრით უფრო ადრე ვიცი ვიცი მახსოვს მახსოვს თქვენ როცა ამაზე ლაპარაკობდით მაგრამ საქმე იმაშია მე მოდი დავაზუსტოთ რა თქვენ კი არ ხართ ხო არაკომპეტენტური არ მიკადრებია მე ეს თქვენთვის მე ვთქვი რომ იმ ციფრებით რომელსაც თქვენ ეხნობით შესაძლებელია ძალიან გაკრიტიკება ამ ციფრების. მე ვიცნობ ეკონომისტებს, ვისთანაც მაქვს კონსულტაციები. სხვადასხვის ბოლო დროს პრესაშიც გამოქვეყნა ერთ-ერთი მათგანის გიორგი აბაშიშვილის საკმაოდ საინტერესო მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ ესე საგანგაშოთ საქმე არ არის, თქვენ როგორც ხატავთ აპოკალიფტურს? კი ბატონო, მაგრამ საგანგაშოთ ხო არის? არა, მოიცეთ, მოიცეთ, მოიცეთ, მოიცეთ. მოდით რა, თქვენ თუ დამეთახმებით იმაში, რომ პროცესი მიდის უკეთ ვიდრე დასაწყისში და თუ მომყვებით იმ მიზეზებში, ახსნაში რა იყო წი წინ და როგორი გვაქვს დინამიკა, მაშინ მეც გამოყვებით აბაში. შეიძლება შედგეს ჩვენ შორის კონსტრუქციული საუბარი, მაგრამ თქვენ თუ მეუბნებით ისევე წეგან ეს ოფლის მეურნებაში მარტივ და უბრალო კითხვაზე გაგიჭირდათ პასუხის გაცემა. GDP იზრდება თუ არა ოფლის მეურნებაში? GDP ოფლის მეურნებაში იზრდება თუ არა? აი GDP რო ჩავშალოთ ზდა ეკონომიკის მაჩვენებლები კაი ბატონო გიძლა მაშინ ხომ რა ნაწილი აქვს ქართულ ეკონომიკას შეგიძლიათ მითხრა ბატონო ვერ გავიგე უკაცრავად ქართულ ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობას რა წილი აქვს? 8%-მდე დაახლოებით. და მე მე გეუნები თლიანს ეკონომიკის მდგომარეობაზე. ხო და რას მეუნებით რომ 8% არა არა მე მოგიტანეთ ერთი მაგალითი. გაუმჯობესება რაიმე დიდ იმას რომ არა არა არა არა. არა არა არა. ის შემადგენელი არ არის მარტო სოფლის მეურნეობა და ვარდნა ასე ვთქვათ მინუს მაჩვენებელი არ არის მხოლოდ ბევრი დარგის მიხედვით გვაქვს პლუსი და მაჩვენის გიხარით კვარტალური მონაცემები ყველაფერს თავი დავანებოთ აიღეთ აი სექტემბრის მონაცემი სექტემბრის მონაცემი აიღეთ რომელიც უშუალოდ ოფიციალურად იმის მის ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე იდო კი ბატონო სადაც სექტემბრის თვეში საგადასახადო შემოსავლები არის 37 მილიონი ლარით ნაკლები, ვიდრე 2012 წლის. მადლობთ, ეს თქვენ უკვე თქვენ ბატონ ზურაბ. ეხლა ეს ეს არა, მე ის თქვი 9 თვეზე. მეგეუნებით სექტემბრის თვეზე კონკრეტულად, როდესაც გაუმჯობესების ტენდენციაზე, როდესაც მეუბნება ბატონი გიგლა, ხო? ეს სამწუხარო რეალობაა. ბატონ ზურაბ, ჩვენ არ ვიტყვებითო ციფრებსო, რიცხვებსო, ამას ამბობს ბატონი გიგლა. არა, დაუშვათ ისეთი პოლიტიკის წარმოება, რომ ყველაფერი კარგად არის. რატო გაუმიხართ იმას, რომ ტენდენცია, კლების ტენდენცია, ეკონომიკური ამნისტიის განხორციელება, სჭირდება დეკრიმინალიზაციის განხორციელება, სჭირდება რეგულაციების დამატებით რეგულაციების მოხსნა, სჭირდება გადასახადების კიდევ უფრო შემცირება, რაც იყო დაგეგმილი. და ამის და ესეც მცირე არის ჯერ კიდევ იმ კომპლექსური გეგმის ერთ ერთი ნაწილი არის. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა, ბატონო გიგლას უნდა მიწა გამოხმაურების საშუალებას, შემდეგ ავიღოთ მანაგველის. ბატონო გიგლა, გისმენთ, იმიტომ რომ ფინალში ვართ და შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ აი ამ თელ მე შემიძლია მე შემიძლია ერთი რამე თქვა, წიწილების შემოდგომაზე უნდა დავთვალოთ და სამეურნეო წლის დამთავრებას უნდა დაუცადოთ. შედეგები იქნება უკეთესი ვიდრე ამისი პროგნოზები ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში კი კი კი მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენს გაგებით და მოდით აქ რომ დავსვათ ესე კითხვა ბატონო გიგლა დაპირებების რა ნაწილი შესრულება შეძლებს 2014 წლის ბიუჯეტი ანუ მომავალ წელს ამ დროს რა შეიძლება ყველაზე უკეთესი კონდეს სათქმელი ქართულ ოცნებას იცით რა არის მომავალი წლის ამ დროს 60 საწარმო კი არ გვექნება მოქმედი საწარმო ახალი საწარმო მე არ ვიცი ახლა ზუსტი ციფრების თქმა არ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ პროცესი როგორც ახლა მიდის, მაგალითად ის, რომ საბანკო სექტორმა დაიწყო ამ პროცესებში ჩართვა, ფული გამოყო, რესურსები 160 მილიონი გამოუშვა უკვე საბანკო სექტორმა, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობაში. ას თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ეს დარგი გაცოცხლდა, ამ დარგის გაცოცხლებას თანამდები პროცესები ექნება გადამამუშავებელი წელობის, ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებში დინამიკა შეიცვლება, რა თქმა უნდა. აა ეს არის რომელი დაპირებები ბატონო გიგო ესე იგი მაინც რომ დავაკონკრეტოთ დაპირებების რა ნაწილის აღსრულებაში დაგეხმარებათ ეს დაგეგმილი ბიუჯეტი თუ შეგიძლიათ უფრო მეტად მე მე ალბათ ვიტყოდი რომ დაპირებების ნახევარზე მეტი შეიძლება 2-13-იც კი მომავალი წლის ბოლოს აი ამ დროს უკვე შესრულებული იყოს დიდი მადლობა ბატონო მან თქვენ ხართ ასე ოპტიმიストურად განწყობილი ხა ბატონი ზურაბი ოპოზიცია ამბობს რომ სეკვესტრი გარდაუვალია ბიუჯეტისო ეთ პირველ რიგში ბატონ ზურავს მინდა უთხრა რომ კარგი თემა წამოწია დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით და ცოტა დაგაგვიანდათ ბატონ ზურაბი იმიტომ რომ ახალი მემარჯვენეები ბიზნესის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ გესაუბრებოდი თქვენ და გთხოვდით რომ ეს ნაბიჯი გადაგედგა თქვენ მაშინ თავს ეკავებდით mm -hmm. და ეხლა წამოწიეთ ეს თემა. ეხლა რაც შეეხება ოპტიმიზმს, იცით? და ქალბატონმა ისო თუ ჩვენ დაგვაგვიანდა, ეს იმას არ ნიშნავს, ხوار ნიშნავს, რომ არ უნდა გააკეთო. არა, რა თქმა უნდა, ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ თქვენ კონდათ ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ ეს გაგეკეთებინათ და პოლიტიკური ნება არ გამოიჩინეთ. ეხლა რაც შეეხება ოპტიმიზმს, იცით, მე გიგლასაც და ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც მინდა უთხრა. მოდით მართლაც ნუ დავივიწყებთ იმას, რომ გარკვეული ტენდენციები კლებისკენ არის. რა თქმა უნდა, ვითარება ყველასაგან გაშო არ არის. მე ძალიან ხშირად ვეცნობი ეკონომისტების დასკვნებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს ეს თემა და თითოეულ ჩვენგანზეა ეს დამოკიდებული და მართლაც დავეთახმები გიგლას რომ პატიოსანი ექსპერტები არ იტყუებიან და ისინი არ ახდენენ სიტუაციის უტრირებას და ამბობენ რომ ვითარება რა თქმა უნდა ცოტა გაუარესებულია, ციფრები მაჩვენებლები რიცხვები უფრო სწორად გაუარესებულია, დღგ-სთან დაკავშირებითაც მართლაც ბესერიოზული კითხვებია რომ არ ჩანს იქ ზრდა მომავალი წლის ბიუჯეტში, მაგრამ საგანგაშო ეს არ არის, მაგრამ ტენდენცია ფუნქციას აუცილებლად უნდა მიაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება და კიდევ ერთი გიგლაქს აუბრობდა იმაზე რომ აი თქვა თანა ინვესტირების ფონდი და აი ეს შეუწყობს ხელს ბიზნესის განვითარებას. გეთახმებით, თუმცა ძალიან ბევრი რამ თანა ინვესტირების ფონდთან დაკავშირებით ბუნდოვანია, მაგრამ თვითონ თანა ინვესტირების ფონდის იდეა არის ის რომ ის ხელს მოკიდებს ხოლმე დიდ პროექტებს, თქვა ლაზიკა და ასეთი პროექტები, რაც 7-10 წლის შემდეგ მოქცემს შემოსავალს, ასე თქვა და 7-10 წლის მერე აისახება ქართული მოსახლეობის ჯიბეზე. 7-10 წლის განმავლობაში მოსახლეობა ვერ გაძლებს, იმიტომ რომ უმძიმეს მდგომარეობაშია. მათ ჭირდებათ პროექტები, რომელიც სხვა ზეგ მისცემს უკუგებას. მე ძალიან მაშფოთებს ბაპტონო გიგლა ის, რომ თქვენს მიერ განხორციელებული იმ პროგრამის მეერე სასოფლო სამეურნეო ბარათების მეერე, რომელიც მოდით პირდაპირ თქვათ, ეს არ იყო პროგრამა, ეს იყო გარკვეული სოციალური დახმარება და ძალიან კარგია, რომ ეს დახმარება გაეწიათ გლეხებს. უკვე აღარ ჩანს ბიუჯეტში რა პროგრამით განხორციელდება და დამეთანხმეთ იმაშიც, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დაგრძელდეს. აღორ აღორძინდეს. თქვენ ვერ მეტყვით პროგრამას, რომელიც სოფლის მეურნეობას როგორც დარგს აღორძინებს. ეს ერთი. რა შეეხება აი ამ საწარმოებს, სიმართლე გითხრათ, მე კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდზე ნახე 52 უკაცრად 62 საწარმო და როდესაც ჩვენ მოვინდომე და შევედით ვებგვერდზე ეკონომიკის სამინისტროსი ჩვენ ვერ ნახეთ სხვა მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები. იცით რა არის ერთი რა ფინანსში რო გავიდეთ, ერთი რა მინდა გითხრათ, იცით? წელიწადი და რამდენიმე თვე გავიდა წინა არჩევნებიდან და მე გასული წლის მთელი ზაფხული გავ გავატარე სამეგრელოში და ვიყავი მათ შორის სოფელ ონარიაშიც, რომელზეც სიუჟეტი გავიდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში გუშინ. და ჩემ და სამწუხარო დაგმოვაჩინე რომ ონარიაში იგივე მდგომარეობა რომ ონარიელ გლეხს და ონარიის მაცხოვრებელს ზუგდიდის რაიონში ეს სოფელი არანაირი ოპტიმიზმი არ შეტყობია იქნებ ამაზე დაფიქრდეს ხელისუფლება ეს ოპტიმიზმი პირველ რიგში უნდა იყოს რომ მივიდეს ყველამდე გასაგებია ქალაქეს რიგით მაცხოვრებელს და მან უნდა იგრძნოს ის კი არა რომ დღეს ვთქვათ მის ჯიბეში ფული ჩავიდა არამედ ის რომ აი მომავალ წელს უკვე მას რაღაცა სტაბილური გასაგებია თითო წუთი შეიძლება მივცე ბატონ გიგლას ბატონ ზოროცკი ძანეთ ერთი წუთი ისულ დიდი მადლობა მინდა ბანანას უთხრა და მინდა ვთქვა ერთი რამე პროგრამა მაჩვენა რომ მაგალითად 120 მილიონიანი ინვესტიციიდან რომელიც ბანკებიდან წავიდა სოფლის მეურნეობაში 40% კახეთმა აითვისა 20 დაახლოებით 20%-მდე აითვისა ქვემოქართმა ხოლო საქართველოს სხვა რეგიონებში შედარებით ნაკლები თანხები წავიდა ანუ ბიზნესი და საბანკო სექტორი სხვა სხვა რეგიონებში ფრთხილად მოეკიდა ინვესტირებას საქმე იმაშია ზუსტად რომ ჩვენ ეხლა ვცდილობთ უპასუხოთ ამ გამოწვევას და სამცხე-ჯავახეთში, სამეგრელოში, აი ამ დასახელებულ სოფელში, რომელზეც მანა ლაპარაკობდა, თანაბარად განვავითაროთ. ამისთვის გვაქვს ახალი წელადებები, ახალი პროექტები, ბიუჯეტში სხვადასხვა იმისათვის რომ ბანკებმა ისევ გააგზელონ ასეთი აქტიური თანამშრომლობა კერძო სექტორთან და სესხები გასცენ არის თუ არ ვთები 65 მილიონია ჩადებული ამისათვის სესხის თანა დაფინანსებისათვის როდის მივაო ბატონო გიგლა თითოეულ თითოეულ მოქალაქემდე აი ეს პროექტები თუნდაც აი სფერო რომელიც თქვენ გაბარიათ კონკრეტული სოფელი გიხსენა ხალბოთო მანან აქედან ჩვენ არ გვაქვს გადამოწმების საშუალება მაგრამ მათთვის უმცირე უფასოდ ხომ უნდა ყოფილიყო ხნათესვა იმ სოფელში რატომ შეიძლებოდა რატომ შეიძლებოდა რომ ეს არ მომختارიყო რომელიც უფასო ხნათესა 710000-ზე მეტ ადამიანმა ისარგებლა იმ პროექტით საქმე იმაშია, რომ ცალკეულ შემთხვევებში იყო ხარვეზები, რომელიც იყო დაკავშირებული იმ ზოგად ქაოსთან და მოუწესრიგებლობასთან, რომელიც არსებობს და პლუს ამას შანტაჟის ელემენტების მქონე იყო დეტალები ასევე. დიდი მადლობა, ბატონ ზურაბ, ერთი წუთი თუ შეიძლება, სულ ერთი წუთი. დიდი მადლობა, ხალბატონინო, პირველ რიგში დღეს მოწვევისთვის, მე მინდა ჩემს ოპონენტებსაც მადლობა გადაუხადო, აი ამ კამათისთვის. მინდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეკონომიკაში არის საგანგაშო მდგომარეობა, ამის საფუძველი არის მხოლოდ ერთი და მარტივი, რომ საქართველოს გაიარა რაღაც გარკვეული პერიოდები, გულისხმობ 90-იან წლებს, როდესაც ყოველგვარი დაკაკონების, გაფრთხილების გარეშე, ჩემ ოჯახში, თქვენ ოჯახში და ჩვენი სტუმრების ოჯახებშიც და უამრავ ათასობით ქართველის ოჯახში შემოვიდა სიღარიბე. ბევრმა ამ სიღარიბეს თავი დააღწია. თუმცა ძალიან ბევრი ჯერ კიდევ დარჩა ამ სიღარიბეში. მე არ მინდა რომ ნაცვლად იმისა რომ ის ადამიანებიც ამოვიყვანოთ სიღარიბი და რომ პირიქით აქედან კიდევ ბევრი ადამიანი უკან ჩავიდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე ვთავაზობთ მათ, რომ ერთად, ერთობლივად ინვესტორებისთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, როდესაც ხელისუფლებას, ოპოზიციას ერთად იბრძვიან იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაიძლიოს სიღარიბე, რომ განხორციელდეს ის ნაბიჯები, რომელიც ეკონომიკას უფრო მეტად აამუშავებს და უფრო მეტ ადამიანს დაასაქმებს, რომელიც უფრო მეტ ადამიანს ოჯახში შეუტანს სიკეთეს. აქ ამიტომ არის ეს არ არის ჩასაფრება, ეს არის შეხსენება იმის, რომ დღეს არის ცუდი მდგომარეობა. ამას ჭირდება მიხედვა, იმიტომ რომ შედეგები და შემდეგ რომელიც დადგება უკვე ჩემთვისაც იგივე მოხმარებისთვის მოხმარების იქნება როგორც ბატონი გიგლასთვის და ნებისმიერისთვის შემდეგ უკვე გამარჯვებული აღარ არსებობს შემდეგ მთელი საქართველო იქნება დამარცხებული. ასე იგი, იმედი არჩევნების შემდეგ, არჩევნების შემდეგ გარემო ამ თვალსაზრისით უფრო პრაგმატული იქნება. დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრებს. ჩვენ არჩევნების თემით დავრუნდებით სწორედ რომ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საინტერესო ფიქრობ დისკუსიით გამო